Vous êtes à quelques minutes du départ de cette euh, Coupe d'Europe, première Coupe d'Europe de l'histoire. On vous souhaite la bienvenue à la balle